degan chor sarka ikkovi o'n ming tovoqni ustiga shu o'n ming xudo xohlasa o'n ming ollohu akbar ol ha keyin bekka ham bo'lsa bekka bunaqa chaqiringlar bahriddin bu yoqqa o'tiring bu yoqqa olishtiring shu bolani e bahriddin bilan jamshidga bitta kelasizlar e qosim aka e shuni olishtiring yoshlar kel bu qani ha Thank you. jamshid jamshid bosdi sal boshqa o'tirmadi chiqib ketar yo'q shunday chiroyli olishyapti bular otga e, tuyaga katta tovoqlarga olishib yurgan bachalar bular sizlarni hurmatlariga kelib shunday o'zlarini mana olish qilib ko'rsatyapti ekovi katta polvon o'zimdan kommunizmdan yerali polvon o'spirim yoshlardan bobosh palvonni hammang taniysan dinovlik ikkoviga to'ydardi nomidan katta zoti bor olasan ikkoving chiroyli olchasan furqat qaraysan furqatni oldidan o'rtaga olchasan yigitlar jamshid bilan Mana shu yigit o'zimizni o'zini o'rini olib chiroyli kurash beradigan yigitlarimizdan. Jamshid polvon. Buni nomiga endi bu yalini, buni sen chiq, men chiq deyotmaymiz-da. Nomiga qo'yib chaqiramiz, chiqmasa zotini olib ketadi. Chori sarka 100 ming puli bor. Bor, kiyinib kelasan Jamshid. Kim chiqsa, Otabekda komandirning nomida. Bu Olmasa kim bağlı? Özü getirin ya. Allah yemin Özü getirin. Yerkindi namıga bir 200 ming so'm polvon avazi nomidan tadbirkor yigitga men mo'min polvonni nomidan qo'yilyapti erkin polvonni nomiga e bunga lekin qarab petra qani kabanaga soy. Kechasi o'ziga yarasha yana to'pga kirib qochdi. Muhassamada bor o'sha bo'ladi. Bir pulda 2 ming puli bor. Bu yoqqa ey siz zo'r bu yoqqa keling. Sizga suv olinglar ey. Bunda bor. erkin aka ey xilmat akani namıdan, to'ybollarini buvasini nomidan shu bir tilla mo'min polvonni Avazın namıdan 200 ming so'm pul bo'ldi. Ey, pul oling. Jelakni topib beradi. Ey, jelak topib beradi, oling. Ey, mana polvonni zo'ri bu yoqda edi yendi qara. Getir akam çıkarız kere edi bu. Ey, mana shu yigitlarga bitta kenglar, ey. Yusuf bilen Cahan'ı tuttursun. Yeter mi? Yeter. Zor, ikka davran zo'ri. Otabek, ikkovi, ayt. aka tushdim tushdim chiqdim aka e man qayta o'zim aka nima qilasizmi aka ha o'tiring ishkarim yo'q aka tushdim deb ketaverib bo'lsa dadangizga aytay ko'p qizlar jinsiz bola biz olmaydimi uch yuz yetmish ikki moshinni yo'ldan olingizlar hey e qara e hakim e hakim e hakim e hakim mayli qarzdor bilan olibsin men bo'lyapti oldimda havodan kelib yetti oyangiz o'tgan havoda qaytar Bağlandık, halal oldu. Ne istiyorsun? Ne ver? Sorun, kaptan sorun. Ben sorun. Gavka qilafsanlar safar. Qilafsa safar bu yoqqa kel. Safar. Gavka bu yoqqa. Safar zotingni Ha? zotni oldingmi Ha? bunday uka mehmon otangdan o'tgan, mayli o'sha spor bo'lib qoldi. zotni oldingmi endi quloq sol jildirib turibdi shonazar aka so'rash tog'i o'rningizdan turing bir nima bo'ldi mana shularniki ha Ekanmi? bir chorak sarka yuz ming pul bor olmang yana bo'ldi soatingni oldingmi ol otajon xudo ol Ol. Thank olaman qaysi jim turing ho'p zotni oldimi bo'ldi Oba qaysi biri olasan? Boshqasi chiqadi. Ikkovni bir chor sarkas bor, olmi? Yozdir, bor. Mana shu bolaning nomiga Hozir Hey, ana bilan qo'y. Hey, mana tovuq bolani olishtirib yuboraman. Hey, quloqsoylar, mana bitta tovoq ko'targan yigit. Tillaga. Bu bir tilla, bir chori sarkasi bor, ikkovga xolalar Yusuf polvon, Jahon polvon. Hey, shunga sayrni oldiga borib olchasizlar. Hakimga kengizlar, hey. Hakimga. Hakimga kenglar bitta. Ha, Furqat. Yusuf, Yusuf Johan. Qara. Bu adamlar siz bo'lmay qara. Bularga voy Furqat qara. Armon bo'lmadi. Ha. Bo'lmasa tanlab berar. Bo'lmasa shuna Ha, Firqat aka, ha. Eshitdik, ha. Ha, Firqat aka. Ha, o'rtaga olishtirmanglar. Eshitdik. Mening nomim. Ha, bo'lmadi. Bir chora qo'yib. Bir chora qo'yib. Kim o'zi? Men qo'rqdim. Aytgan 500 ming so'm puli bor. Amin. Xudo xoling bersin, amin Alloh. Yozdiringlar. Bahridan uzun islom dini. Hakim aylanibdi. Hakimga kim kelsa Xonazar akaning nomidan 200 ming pul bir xoli qo'yildi. Bobosh bilan Yerali shuni chaqiringlar qo'ying ikki yuz ming so'mdan bir million hech bo'lsa ham hozir uni qosim aka hakim hakim kelsin hakim Hakim. Hakimchi, hakim. Ko'p. Ota Murat 2 200 ming pul bilan xoligilar, omin. Alloh akbar. Sardarga bitta kelinglar, shu bu yigitim. Endi, Nomerni ayting, nomerni. E 372 Nexia. Ha, bo'lmadi. 268 616 Nashat aytib, ha, yo'ldan olingizda ketish kerak ekan. Ikkani o'rtaga o'nglaray. Turdi. Ha, Sardarga bitta kenglaray. Sardarga. Voy Farqat aka, oldingizga o'tkazinglar. Oldingizga olishtirishlarni katta qo'linglar. O'rtaga. Ha, avval 100 ming ham qolib ketyapti-da, hech bir polvonlar ololmayapti, shu bekorlar qolib ketyapti oxiri. Olinmaydi. Ololmaydi. Bo'mi to'g'ri aytadi. Ye, Ismoil bor, tog'chiyan Ismoil. Ismoil. ey qoqchi yana ismoil shogirdlar bir kichkinagina zo'r yigit bor edida ismoil qoqchiyan ismoil yigitlar mana Hakim Polvon dinovdan ikkinchisi bilan olishyapti, Otamurod Polvon uchinchisi bilan olishyapti. balazar akan nomidan bir qolin gilam 200 ming so'm puli bor. Chiroyli olsa-da Furqat Toldiyev bor. Olsa-da Furqat Toldiyev bor. Saparki. Hozir bo'lami? chiqibdi qaranglar sardor Ola sardor. sen sayra azam mullani oldiga o't bu yerda otamurat oldiga aylanma mana shu furqat qaraydi furqat qarayman qarayman sen qarayapsan o'zi oxirgi to'ylarga bekovlab kerak emas bo'lib qolyapti blogerlar o'zi halol deb ko'rsatib video boynikam avror dinovdan dinov qoraxondan avror polvon safar polvon o'zimizdan ikkoviga katta zoti bor to'ydardi nomidan Boybosh Yerali kelingizlar. Bir qo'l olishingizdan bir qo'l o'tkacha o'rtaga. Polvon chaqiring. Yerkida turgan. Ikkingiz Ushubjon, Jahon o'rtaga. Sharaf sudan kerakmi? Sharaf. Sudan. Otivan. Qosim. Yerkini tiri. Qosim. Paportlar anani bir mehmon keldi, sen ana o'zi paportni ustiga aytdilar. Paportlar anani bir mehmon. Paportlar. Safartag'on nomida safarlarning ustiga bir mehmon keldi ham bor ekan. Jahon yotma, jahon yotma. Hurmat Bobosh. Ha, yigitlar quloq solinglar. Dinodan islom va zo'r yigit o'spirin bolalardan, bahridan, o'zimizni uzundan, uzun daziradan. Yakovga bahodir aka mirzayevni o'g'illarini nomidan 500 ming so'm puli bor shu bahodir akani o'g'illari ham safarda ekan bir duo qilingizlar shu safarlari bexatar bo'lsin o'zga yurtlarda yurgan farzandlarimiz xalqimiz elimiz qo'ni qo'shlarimiz, yor birodar do'stlarimiz ofatdan kulfatdan to'xmatdan, har xil balo qazolardan Alloh o'z panohida asrasin shu bahodir akamizning o'g'illari ham ellarga to'y berib Alloh nasib qilgan bo'lsa yaxshi niyatlar amalga oshirib yursin allohu akbar bu mirza bahodir akamiga o'xshabgan lekin bu bekovlgan bir yuz ming ham qilib berasiz hayit akamga ham bir duo qilaylik hayit mamat akam ham bir hoji bobolar bo'lib yurish Alloh nasib ro'za qoparlarni ustiga ekan allohu akbar aytmamat aka yellikni qolib ketsa so'ramang do'konga borib dedi qaranglar e otabek nima qaranglar qo'rqoqcha Mana palvonlar armoni bor, sport bo'lmasa. Bora, bo'lmadi. Bor. Mindiradi, mindiradi, bo'lmadi. Bor. Muhammad Qo'y var, bardinga qo'y. Tizanlarni qo'y var. Ana shu tizanlaganda toshpoyakalar ko'p o'ygina kiyka surib chiqibdi-da qizishaqda. ayollar ishlamay qoldi nomardlikda bu yerda o'tirib olishdi yo'q mo'minjon mova mo'ydin aka chovoxonlar borku ko'p nomardlik qildida ular qo'yib ol qo'yib ol молодец ha erka polvon tili qani ey yeshnamat oshna jelak nima kerak shunday chiqsa bo'ladi jelak topib ko'ray jelak endi kimdan olaman chiqadi jelak qimmat bo'ldi bo'ldi xolos boshiga endi mana shu polvonni kim bo'lsa kelsin izidan bo'lmi? zotini bering otabek husayn degan ukamiz ham bor shu yigit ham nasib bo'lsa kelgisi yil qishda to'yi bo'ladi katta kurash beradi ot tuya qo'yaman Çukamız Çukamızda niyetleri icabat olursun. Ser farzan, ser devlet olursun. Onun Allah hayırlarına söyler. Ey, Azam aka. Bobosh bilan nimaniki oxirga mana polvonlar borda. Ha, sidraman, sidraman. Yo'q, yo'q. Баш таваккал. Jamsga jamsi. Çok basma. Şuna basma şuna natija bo'lsa basma ket Ha Jamshid polvonga bitta kelinglar zot qo'yildi. Ha bu bachchanikini zotini bering otaga. Rost tushundim. Jamshid davron aylan uka. Kelyapti, kelyapti. Jamshid aylan uka. Sardar qani, Sardar, Sardar bu yoqqa kelib ko'chiringlar. Va Qosim aka, hamma falon chiqdi. Voy, kino falon, qani. Ketdi ketadi. Qani. Voy! Erkin palvon o'zimizda bo'ri ochildi debdi. Qoraboy Aliyevda Kultura polvon, nikoga katta zoti bor. Jumma qo'ydorlar bunga. Oldik. Oldik. bir. Hatta Hırkatı. Qo'yib. Nima bo'ldi furqat? Aka buni piyoda yo'qdi. Beklavi nima desa shu. Furqat ham yigitlar olishgan. Furqat ham. Men ko'rganim yo'q. Ey, qo'yvaringlar, bolalar, qarilar, qo'yvaringlar. Bir minutga qilib solasizlar. shu uvazikni haydab bechara shu yilga mana shuncha to'y berdi mana ko'ryapsizlar juda chiroyli o'zi ham yaxshi kurashib yurardi endi mana shu farzandlari 7 ni birida Xizr bor deydi Og'aylar oramizda qanday bir ulug' kishilar bor uni Allohdan boshqa kishiga bayon emas sizni biz bilmay yurgan kishilar borki uning duosi ijobat bo'ladi. Azizlar, akalar, ukalar, Avvalambor Allohim 18 ming olamni yaratgan Allohim sizni bizlarga mana shu zaminga shunday bir yaratib qo'yibdi. Allohdan so'raymiz, ey Parvardigor, o'zing yaratguvchisan, o'zing ko'rguvchisan, o'zing bilguvchisan. O'zing bizlarni gunohlarimizni, rizqlarimizni af etguvchisan Allohim mana shu to'y balalarda elga nafi tegadigan elning yaxshi ko'radigan farzandlar bo'lishini Alloh nasib ro'za Xudoy jonim, hammamizning farzand nabiralarimizni umrlarini ziyoda qilsin Allohim ofatdan kulfatlardan mana bilinib kelib bilinmay kelayotgan kasalliklardan Alloh o'z panohida asrasin. Xudojonim uylarda, kasalxonalarda kasallarimiz, bemorlarimiz bor. Ey Xudoyjon, meni ham dardimga shifo bersa, men ham elimga qo'shilib yursam, to'ylar qilsam degan. Alloh shularga Allohim shifo kamil ato etsin. Karomatidan Alloh xazina talablarimiz bor, farzand talablarimiz bor. Alloh shularga Allohim xazinalardan farzandlar ato etsin. Xudo duo qilaylik. Hammamizni yurtimiz obod bo'lsin. Prezidentimizni olib borayotgan ishlariga tinchlik yurtimiz tinch, osoyishtalik bo'lsin. Elimiz farovon bo'lsin. Qarilarimizga iymon, yoshlarimizga umr bersin. Safarda yurgan birodarlarimiz, yurtdoshlarimiz, qishloqdoshlarimiz, qo'ni qo'shnilarimiz farzandlari o'zga yurtlarda yuribdi. ey Allohim shularni ofatdan, külfetten, tuhmetten, balo qazadan, har xil kasalliklardan, xorlik uzorliklardan Alloh o'zga yurtlarda asrasin. seferlerini safarlarini bexatar qilsin. İlimizge, farzandlarini qoshiga, ota-onasini qoshiga sog' salomat kelish Alloh nasibi roz eylesin. Hammamizni yaxshi niyatlarimizni ijobat qilsin. Qarilarimizga iymon yoshlarimizga umr, beinsofga insof, dardmandlarimizga Alloh shifoi kamol ato etsin. Iloho amin. Xudoyjon, siz bizlarni yaxshi ko'rganlarni, siz bizlardan umidvor bo'lgan olamni tark etgan ota onalarimizni yaqinlarimizni Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Oxiratlarini obod qilsin. Hammamizni Alloh iymonimizni salomat qilib, nasib bo'lsa yaxshilar qatorida bo'lish Allah nasibi roz eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lakibetul lil muttakin. ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve selmeyin. Allah bir rahmetike ya rahman rahim. Rahmat. Yendi bir geçkin olsun. Geri de otabilir. Hey! 268. Deyip gidiyorum. Hayır gitmiyor. Gerçekten barakan, hikaben barakan. 616 başın yaban var. Thank you. suyib ana shu ukangiz bilan mana endi karam degan maxluqot ko'rdi yerdan duob uloq beraman bir ana shularni bu aytaman deb edim o'zlari yo'q ekanda bobosh kimler yirali kenglar uka ukam iltimos bir yoqqa keling Tavaqda! Tavaqda! İsmail. Tavsiye çağırın İsmail. İsmail. Hadi bak. yashnarjon bir o'rnatasan anvar ha anvar bo'lmaydi ha va sardarga bitta kiyimdan normalniy zot qo'yapmanda qolaveradi chaqir bo'ldi xolos Yerani orqaga bos! Nazat meni kuyat! Hakim kuzatini berin. Hey, sizga qayta, hey! Ol yerani, ol yerani. Hey, yugurma hey. Hey, o'tira, hammaga o'tira tomosha qilib. Hey, o'tirishing, gapni qilasan, nima? Ismoil. o'tiray to'y buzotdigan ey qosimda qarang qo'y kelsa ha kim Hakem! Ha yigitlar. Mana yakonni ajratinga, Xonazar aka. Ha Xonazar aka. Ha Xonazar aka. Ha, bu yoqqa keling shu. Bu bilan Ravshan hali ketma, uyingiz yo'q. Olib qolib ko'rish qilasiz dedi. Ha? Yusuf bilan joqqa minaga Bo'lmadi ikov. Polvon ko'p. Jamshid bor, Bahriddin bor, Sardar bor. Hammasi. Bahriddinni olishtiringlar. Bahriddinni olishtiring, sabrga yana bir narsa olishadi ho yigitlar mana yakonni ajrating xonazar aka e xonazar aka e xonazar aka e bu yoqqa keling shu sayri bilan ravshan ani ketma uyingiz yo'q olib qolib turishdilar sizlar e yusuf bilan joqa nimaga o'tir bo'lmadi ikkovi polvon ko'p jamshid bor bahriddin bor Sardar bor hammasi hozirga bag'riddinni olishtiring bag'riddinni yana bir narsa olishadi ha to'ydarni nomidan tovoq bir chori qo'y 200 ming so'm puli bor ekan aka. Bir xoliglar 100 ming so'm puli bor. O'zimning nomimdan. Ha, xonazor akaning nomidan bir chori qo'y, 100 ming pul, bir xoliglar bor. Boş da o. Boş da o. Yıkan vardı mı? Yıkan Yekov Rustam bilan nimaga? Sardarga bir chor sarkasi bor. E, chor sarka bormi? E, ber. Yekov zo'r parvo. Bor, duo, shu bir chor sarkasi bor. Balon yo'qmi? Yerali bilan Jamshid omin. Kuchi tamom omin. Duo Yerali. Boshqa odam omin. Allohu akbar. Ikkovi duo qil. Omin. Jamshid bosa Jamshid. Tovoq qo'yildi. Bahridan kela, bahridan. Aka, oyog'i tovoqni ustiga yana tovoq shu tovoq ikkita tovoq ayting olinglar ey bir mashina bor bu olishgan oling bahridan voy bahridan ayting olasiz bo'ldi shu zot omid bu bosh tovoq ham ikkovi bitta bo'lib tamom ikkita tovoq bir qo'y bir echki bir xoligidan 100 ming qo'y İsmail Baba Sarasıya Tokçuyanlar. Öpövge bir çor sarkaz bu orası. Hadi tanıştırıge basmakı. Camşı. Camşı'da yer alı mıdır? Camşı'da yer alı. Ulan ulan. Biz mendan boshqa yo'q. Sen ole, ole. Ey, Anizare. Ey, safarni tire, safarni tire, chinglaray. Qani Kuchga vaqtini o'tkazdi. Jahonda qakaga yetim tajribaga qakaga. Eh, xonazar aka. Johan ketdi. Qosim tarafga boradi. Eman bir soatda berayotgan. Alohida. Alohida. Hadi Cumhur. Olmaz. Ne varsa Yusuf. Hey Yusuf. Dur o alışma o alışma. Teke teke var şurada çık. Ne yapalım onu ya? Dur ya Yusuf dur dur. Bir kol var. Ağzımda abi tasarımda kayıtlı Bakın böyle kasablı kalma. Bakın. Yıkana bas, yıkana. Bastığında yıkana ne okuyor? Yıkanı razı kalan, çoğu veren. Ben sordum. unday qilma yusuf sen davra ko'rgan bola Yıktı onu. Oy. alışamıyor muyum? Yok o başka bile alışamıyor ya. Bu bile Ha başka bile olsa acırat yapıp elini için benim değil mi? Yaman mı? Alışam biraz daha sağ. Alışamaz. Hey, hey, o öyle alışma yapıyor. Orhan Bey'imizden razı olsun. Fatma gel. Orhan Bey. Bol sabırlı değil. Sen, ben oturamam. Cảm ơn.